中宙の皆さんこんにちはもはやボンバー戦とジェッター製の衝突は避けられないものとなりました皆さん一刻も早く避難してくださいまだラブラドールが出てまだおったのかえ桃ちゃんわしはいるぞ なんだ怒らんのかバグちゃんえどうしたアー君バグちゃん実はのももちゃんはわしのところにも来んかったんじゃえはいおやさわしも振られたんじゃアー君バグちゃんあのな最初から知ってたわいええ <laughs> えでもあーくんおかげでこんなにたくさんの息子や娘たちに恵まれた、なあ悪いことばっかりじゃないだろうおやさんむいよさあわしらの息子たちの活躍を信じよう大丈夫じゃよそうじゃなそうじゃなーくん I 戻すか違う <laughs> 負け惜しみをうわななんだこれはボムの力はボムにあらず心にありボムの力はボムの中にあるんじゃないいろんなものの中にあるんだだからボンバー出 うわゼロさんから出ていけマックスの心シロボくくそー 動いて動いてゼロさんシロボンああ博士ワープ装置がシャトシロボンご苦労だった ご苦労だった二人ともやはりワープ装置は壊れておったか知ってたの博士さっきの爆発からワープ装置の電波は途絶えておった万が一の可能性にかけたがやはりダメだったか博士ありがとうありがとう博士ありがとうシャウトさんシロボンお前たちはよくやったよ おばあさん心配するな誰もお前たちを恨んだりしないよなんたってお前たちは私たちの孫なんだからねおばあさんそうじゃシャウトありがとうよく頑張ったバグラさあ早く帰ってこいみんな待ってるぞ博士 約束しようシドボンえもしお前がボンバーさんの稽古で泣かなくなったら僕はジェッターズを辞めて帰ってくるえ本当ああ約束するじゃあな兄ちゃんまたなマイティはジェッターズを辞めようと思っていたえ マイティはあの戦いを最後にしようと思っていたシロボン奴はまだ約束を果たしていねえそうだシロボン、うん、無じゃあいつが約束を破るはずがねえ心配すんなシロボンこらゼロいつまで寝てんださっさと起きろミスティこら起きろそうだ起きろみんな 起きたよゼロさんゼロさんシロボンあの時のマイティが言ったことが分かったね、うん、残念だけどやっぱりお別れするしかないようだえシロボン優しいマイティも あのマックスも同じマイティだ同じものの表と裏に過ぎないさっきのボムでマックスが死んだ時僕の中の何かも死んでしまったあゼロさん <laughs> 最後まで僕の中に隠しておこうと思ったものがあるでもそれじゃマイティが約束を守れないんだねゼロさんシロボン君に 7つ目のボムスターをあげようえゼロさんゼロさんゼロさんあああれはふいままさか全宇宙の皆さんこんにちは私たちは今敵の基地らしき場所までやってきております しかしあと30分でボンバー戦にぶつかっちゃうのに俺何やってんだろうああなんだあれはマイティマイティマイティマイティマイティマイティです伝説のボンバーマンマイティの映像が映っていますマイティだマイティ なんでマイティの映像がマイティの最後の姿だゼロさんシロボン見るんだマイティの最後をゼロさんこれが僕の最後だだけどシロボン君にとっては始まりなんだ 泣くなシロボンまだマイティとの約束は終わっていない死なないでゼロさんこれをマイティに返すんだ ゼロ教えてほしいマイティの最後マイティはわしらを恨んでおったかそれは死んだ人にしかわからないことですええマイティを信じてくださいあなたの知っているマイティをマイティは自分で決めたんです自分で。 せろあれバッジが困ったなみんなと連絡が取れないやマイティーここにいるぞいやいや僕のバッジを知らないかい見つけたよ 今君の弟が持ってるそうか知らないか困ったな約束を守れそうもないっていうのにマイティねえもし僕が死んだらみんな僕のこと 覚えててくれるかなマイティ何言ってんだバカ野郎バッジがあればみんなの声が聞けたのにな一人ぼっちがさあ終わりにするぞ家に帰るんだ ちじゃないよ君も早くここから逃げるんだサニティボム大丈夫だよお兄ちゃんボンバーボンバーシュートまたな 知道吧？ り兄ちゃん ミスティ帰ってきてたのなら声ぐらいかけてくれうるせえやぶしゃなんでお前にいちいち言わなきゃならねえんだお前宛ての郵便が届いてたんで探してたんだぞあ差出人は誰だと思うゼロだよいやミスティ黙っていなくなってごめん君にどうしても言えなかったことをここに記しておく 僕はマイティじゃない僕はマイティの記憶を持ってしまったアンドロイドなんだだから僕は君に何もしてやれないでもミスティマイティは君のことを忘れたことがないよミスティドクター・アイン研究所のマイティのロッカーを調べてほしいミスティ幸せは自分の手で掴むしかないんだだから 絶対話しちゃダメだよ あれもう新しい花があるよあ誰だろうあシャウトえ今度会ってほしい人がいるんだえー、シャウト平気なの何がだってさツイストさんが紹介した人ってえっと しいお母さんじゃそうだよえお父さんだって前に進んでるのよだから私も応援するんだそれよりさお7つ目のボムスターないじゃんそうだよえだってゼロさんが あの時7つ目のボムスターをあげるってないものはないんだよあのさ7つ目のボムスターってここにあるんだよえ <laughs> だからさちゃんとゼロさんからもらったんだ7つ目のボムスター 兄ちゃんや親分さんも持ってないのに僕が簡単に取れっこないじゃんまそれもそうねえよちょっとは褒めてくれたっていいじゃんかシラボンシラボンシラボンが私より背が高くなったらシラボンがジェッターズのリーダーだからねえただしそれまでは私がリーダーいいわねああ うんさあ行こうみんな待ってるよしかし人とも振られたとはなそうなんじゃ人とも振られたんじゃよよしあくん今日は朝まで飲み明かしおやじゃお前らも飲め こらどうも気がつきませんでおっとっとっとほらバウちゃんわしのが飲めねえのかじゃあトイレえなんじゃこれああいけねあボンバーで転んだ時ママちゃんが貸してくれたんじゃ洗って返そうと思ってそのだあ <laughs> 何すんだ何でちゃんのハンカチ持っじゃなんじゃそんなことか何わしなんかちゃんのハンカチ3も持ってるもんね許せシロボ早くいもバグ様本当にやるんですかうるさい早くそれ持っていけはいまさにいなんかいつもと一緒だよ マツボ松番が懲りねえ奴らだなどうする来るかその手が治るまでは付き合うな宇宙で一つしかない片目の逆きは自分もいるかもね もうダメ年取りたくないなあくんントだねマグちゃんえっチャーシロもああバカやめろえらいこっちゃ